करते थे चकेवा से ई बियाह केला करबे सामा नहीं हमरा सामा के सौतिन बने के से बना देब नहीं तो माई के कह देब हम कह देलिए माई को कह दे छी कहू ना बना देब कि नहीं जहिने दे हमरा बनाल तहिने बनेबे नहीं हमरा बढ़िया बना दे हमरा बढ़िया बना जहिने दे तहिने बनेबे हम की जहिने आहा के मुंह हेते ने बनेबे नहीं आहा के मुंह नहीं बना देब ये ना सीधा नाक ये ना सीधा कान अपने अथी गोमन सांप जगह छतरल ना को तो हमरा कहे ओ बना दू कह देल ने तो मैं एक रति गोर की भे गेल आसमाने में दीप न सच तो माय कथी तो भेल है चुप ना गे माय ये को को काम रे नीमन सा करे जा ये देखी कथी को हमरा जो कथी भेले कुछ ना भेले कथी होत बना दो हन एगो तो कथी भ जाता कहलिए कोई ना कहो हाँ, हाँ, लात लगे है वना जाओ होई देवता है गोर लागो गोर ये मिलजुल के लोग सामा खेलाए आ सामा खेलाए के मतलब भाई बहन के प्रेम भाई बहन मिलकर जरा भाइये वाली सब बनबे हां हाँ, कहे कहे जे भौजी भौजी संगे गीत सुनी सुनना गीत जा कहे है ये माई हसी बिहुसी पूछती न सप्तरी वाली भाऊजी कहाँ रंग लाऊ या हूँ बतिसो दांत तब भैया कहे है गे माई बहिन से फुल बहिन सासुर बसई छाती ओताही रङ्गेली बति सोधत होइन त तहिना मिलजुल का करी है निमन सगो थी तो चुगला सब बनाब वृंदावन बनाब बना देते ना वृंदावन हाँ। तो ठीक है लावा ना बना। चुगला हम बनाइए चुगला लेना बना। अपने बना देते हो खेला कर रही देवता पितर के वना करते लोग वना मजाक ने कर देवता पितर के वना लोग करी माइट बार लस बार कैला ओई खाती लिया कोनो बड़का पहाड़ बनतै हाँ। खेल है खेल कर पड़ी गे माय चुगला के मुंह एकरे नहीं बनैया हां बना हम बड़ निक लगे छी हाँ, बड़ निक लगे छी सुगराही जका सुने जातीन हम छोड़ देबे या यो बात तेल बिखनी छी यार ननद को तो कहला त तो कनी बर्दाश्त करू ना जानते है तबते ना बियाह दान भ जते त तो देखला सपना लागत यहां हम्म, सब के चल दे भाना भगवान के पावे नहीं करबे हम तो कथि बनबे छी दीदी के अइया सामा बनबे छी या ना बेटी के हां कत से एलै कत से एलियै धार दिसन गेल छलिए त धार में कला ने डूब गेलियै हे ई कहै छ न गीत कहि गे माई आराही बनसा काराही काटा मारबो बरहन झटिया हम गीत गावना में बज्जर गिरल खाली गप सप करैया वृंदावन बीटा बास है माई कांदा दाई माई चुगला क्या मुहा ना ना कोडा बाहर छी त बाहर बहु मखिन त देवता पिता रे हजार बाज क त बाहर रही छे धा गाने हमरे डोंडे चले जाएगा सीधा साधा आई के कथि करबो ओकरा चुगला के हम पड़ते देखो आ आई के माई माई माई अरे खेला करबे त हम बड मार मार लाइटर लाता लाइटर लाना माई के माई लाइटर कथि करते चुगला वाला गीत गा दे के माई चिगला लगन बिता कायल ससुरारी में पाकल पाकल दारी में चिगला गेल कोबर घर कनिया खेलल कइयो महार कइले ओकरा लुनु थुथु कइने छी गा नहीं तू के दे आय के दे मजाकुआ नहीं है तो मजाकुआ है तखनी काम के मजाक करबी हम छोड़ दे छी आज तै द्वारा हमहु मजाक करब देखबे की भाग लेते ए सुनो नहीं ये सुनो नहीं सुनो ना कनी गोबर खा लिया ना हाँ, ये कनी गोबर चाट लिया ये आहा चाटू ना तो हमर भाइयो चाट ले त तो। हां आई छी आई के चाटबो हां तो गोबर जे नंगर मत करै ना है मारबे हम अखिन टाइम बेटी बेटी कहता बेटी त तो वो वो लाख टोटी बनल है एहन बेटी फिर नहीं जन्मल के क दिला से हां कहला तोरा उरी मेरे लगाबे गेलियो ओ खाली सामान डांटित रहे सन ला बच्ची करबे करे ओना हाँ देखियो ये ना भऽ गीत गबै जाए जाब जामे गोरा गंगा रे जामुना के ई हो चिकन माटी हे गंगा रे जामुना के ये हो चिकन माटी हे हाँ लेनी निमन से करे जा जो है ये कनिया हाँ पानी लगा के चिकन करो मूरी बना के धो हे ते चुगला है हां एकरा मूरी पड़तै एकरा कान सब धर द कथि है हाँ। जे है वा मूरी बनबै है मुरी बनबै छै हां हां चुगला बनबै है कते छोट छोट बनबै बड़का एकरी छोटे है त दतै के सामा चकेबा के होतै सामा जे है सामा है कृष्ण भगवान के बेटी बुझलही और हाँ। ओकरा शराप लागल है हाँ झूठ फूस के नहीं पहले झूठे के कलंक लगा के शराप लगे ना तो नहीं गहन लगे है उसे कैला ओकरो तो शराप लागल तो है तो शराप लागल है तो वही दुआरे जे ओकरा गर्दने टा है हाथ पैर नहीं है आ गाछे वृक्ष कहे कथी राजा हंस बनती तीर बन है ये सब जो बन कैला वही द्वारा जो वन में रह वाला सामा है नहरा अबे हर एक साल नै नै नै कहे कथिया बजाय बराजा के बा बहिन खेल करू नै कहे जाले बजाय बबना ती तिरा हे या हे राबा सा बजाय बराजा सचा के बा

Aí, Catica, gota pan, só pro caro e tá pichando a gota aí. Marigué Sama ela abata. यो कौन चकेबा बनल है माय ऐने बने चकेबा हमरा ऐने गे ये ना काका दही ना ये ना काका एकरा पैंख जका दै ना चकेबा होय ये ना एकरा एना कऽ जोड़ि दही फेर एकरा एना कऽ कऽ दही बुझलही हँ आ दही एहिठमन दही मूड़ी हाँ हाँ वो भेलै चकेबा भैया के अंगना में सामा खेलायब हम कातिकई जोड़िया के रात एहिमे कनि माटि लगाबा चलबा सखिया सहेलिया के साथ भैया अंगनमा में सामा खेलायब हम कार्तिक इजोरिया के राती खेलब सखिया सहेलिया के साथ गंगा जमुना सामाटी कोरीला ये सामा हाँ भागे ले आये खुद वो देखिये आये हाँ दादा सामा चाके बाके जोरा लगा ये बाकातिक इजोरिया के राती के लबा साकिया बीच में नाक दही ना हाँ नाक दही ना साहेलिया के साथ हाँ बुझलाई आई एकटा जगह शाम चको शाम चको आई हा हे आई हा जोतला खेत में हे अपने सन के नाक दाई भोमा नाक बाली कह के लंबा दाई ना गाय ये ता लेता लोल दाई बीच में नाक दाई ना बड़का भोर दियो ना बड़का जोतला खेत में भसिहा हे भसिहा हे सब रंगा पटिया वो छबिहा हे वो छबिहा हे वही पटिया पर कई कई जना कई कई जना छोटे बरे नबोजना नबोजना नबोजना के खरे पुरी खरे पुरी हमरा भैया के सोने चुरी सोने चुरी आगै निस्की सामा खेलो सामा खेलो दू चार सामा बदलने जो बदलने जो हमारे भैये पुरतौआस पुरतौआस सब घर बहिनो सामा खेलो सामा खेलो निस्की बहिना हर हर जो तो तो- हाँ। सबटा हाँ। याद पार दिलियो हम्म। आ रात से हमरा फुर्सत नहीं होता हमरा अपने काम धंधा बढ़ रहा अपने तो दस दिन पहले से लोग खेले ना दिन बैलस खेले खरना दिन से आई खरना है ना हाँ। आई दिन से शुरुआत भेल आई गोसाउन के गीत होते सबटा गीत होते हाँ। आ तब जते एकेबाजी कद्यप उठान एकादशी दिना ओकर कहूतिया औते हाँ। तब फेन ओकरा सोहर समदन तहिया से चालू होत बुझलिए आ ओहि दिन जखन अबै है आदमी सब हम्म। कथी कहे कहूतिया अबै है हाँ। तब फेर ओकरा सोहर समदाउन भेल बेटी विदाई आ कतकी पूर्णिमा दिन भसी हिसाब ससुरा जाई समधौन कथि कहल के माय समधौन भेले बेटी बिदागरी त समा बेटी बन क अबी ना तो ओकर गीतो है तो तो ना त ना त कहो ना हम आ फेरी चल जते हम कथि केना गाब गया त आगे एहिना कह है देखि कह छ ई कह है कथि कहै आ राजा हे हेमंत जी के ये का बेटी सा सासुर जाई हो अखन गीत कहबी तो विदाई भ जते अखन ई नहीं गीत कहबी आ सामा चकेबा के वहीना सामा बेटी भेले चकेबा जमाई भेले तेना के लाले लाले डोलिया सब उजर रंग हरिया ई सब लोग कहो है अखने गोसाउन बर्मा गीत होता है के गीत होती गोसाउन के गीत कर दो ये बड़ सिफला अच्छा है फुसला फुसला का जब गीत गाना हाँ, खाली एक के भाई अब यहाँ तो तार में ऊपर होत रहे छा बालू सामा खेल गोसाउन के गीत गीत हो यही वाला जगदाम बायाही आबालाम हमारा हे माए यहाँ बिनु आशा करा एकटा ई गीत काली मैया लिया खोलू बाजारी के बारदाया दरासन लठारा ये का बिना सारा सा हाँ अपना सबके जो शुरुआती गीत हो से तो बुझल है ना हाँ। शुरुआती गीत जो है गोसाई के से होबा चाहिए हाँ, तो गोसाई के गीत कति बेला साझा दियौ साझा दियौ घर के लक्ष्मीनिया हे साझा बीतल जाइया बीतल जाइए एक दू तीन चार सात गो यारो दही सात ले गो मुरिया रो दही हम अखनी जाइ छियै आ तो दोनों गोरा मिलजुल के करिए घर में तीन गो चार गो नहीं बने सब गोरा मिल के खिलाई पूरा घर के लोग तो समझा देबा तो कथि होते कते चिकन कते चिकन अपने भाई सन के चकेवा बनल के देखि ले जा काम सा फुर्सत नहीं है